Deseo que tengas un feliz final 2020 en paz, con salud para ti y tus seres queridos. Que este próximo 2021 sea un año con mayores niveles de bienestar, felicidad, salud y amor. Feliz vida.